naruka kama tai yelelelelele naruka kama tai wanameniinua naruka kama tai yelelelele wanamenibariki naruka kama tai yelelelele wanameniinua naruka kama tai yelelelele